Alexa, turn off ventilator. Did you mean ventilator? Yes. Okay. Okay, Google. Włącz światło. Jasne, włączam urządzenie światło. Zasłona zamknij. Jasne, zasłona zamykam.